Привет! Сегодня мы будем рисовать мальчика. Сначала рисуем вот такой вот овал. Теперь рисуем линии. проверю себя. И рисуем глаза. нос ну, а рисую вот здесь такой. И рот рисую. Далее рисуем наушники. Вот такой у меня мальчик получился, который слушает музыку в наушниках. Ребята, подписываемся. Пишем комментарии.